行こう。せーの。さあ、始ま、せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。では、少量です。はい。今回は、はい、何をするかと申しますと、はい。ちょっと前に、インスタで質問コーナーをつけたんですけども、今みんなが一番聞きたいことに関して答えまして、それが結構良かった。そうなんだね。そう。なので、今回はその第2弾をお届けしたいと思います。おっ で、 <laughs> 第2弾なんですけども、はいはい、さっきインスタで募集して、はい、まあ YouTube ってね、まあ更新し続けたら、どんどん新しい方も見てもらえる、ね、そうだよね。増えるので、うんうんうんうん、やっぱりその時その時と、一番聞きたいことは変わっていくわけだから。確かにね。だから、一番多かった質問に関して、お答えしようと思います。うん、はい。はい。で、何が多いかというと、うん、まあそれは、これです。お めっちゃある。めっちゃないんですよ。めっちゃないんだ。はい。 <laughs> ゃそこは一つしか載せないからそういうことねそうそうそうそう全部載せはしないの全部翔ちゃんに編集を任せっぱなしだからさ、はい、もうめっちゃ出てると思ういやめっちゃ来てるのあのありがとうございますあのまずお答えしていただいて、ね、ありがとうございます全部は見せれないんですけども、うん、今回は一つあのね、ここにパッて出すの出しました今、うん、これについて答えていくっていう話ねはい、はい、ケーというわけで、はい、あのまあ知らないよね うん、まだ俺知らない知らないんで、ね、その質問全然一個も見てないから、はい、終了でまあ一番多かったのはその、今後 YouTube 以外でしたいこと。あー、なるほどね。僕らの YouTube 以外の顔っていうのを見てる方は知りたいから、普段さ、YouTube、まあやってて、うん、まあ Twitter、インスタとかはやってるんだけど、それ以外の僕らは知らないわけで。まあそうだよね。そう。うん、で、それと踏まえて、それ以外で、あの、お店、お店に関して。お店に関して あの僕らその多分動画を上げ始めた時に2人でお店やるっていう話をしてて、結構それをね、いつ開店するんですかみたいなことが、結構聞かれることが多くて。それに関しても、質問結構来てるんだそうなので、まあ YouTube 以外のこととそれに踏まえてお店のこととかも全部お話しできればと思います、はい、というわけで お腹すいたんで、うん、ご飯作ってきます。 <laughs> お願いします。じらすよねひょにょ。やっほい。やっほい。いい感じ、いい感じ。できたうん。イェイイェイ。お腹すいたでしかし。なんか最近さ、はい、しょうちゃんが作ってくれてるパターン多くないそうだよね。ね。そうだよ、そうだよ。動画だけなんだから。 <laughs> 確かに動きたくないもんだよ一切動きたくないもんやばいよ飲もう飲もうあ俺もビール欲しいあ本当はいイエーイイエーイよしできたおあおいしそうおいしそう てみてナポリタンはいありがとう作りました俺が俺が、俺が俺がさということで、い、ただきますいやマジで美味しそううんうんうん美味しい本当に美味しい終了うまい最高 うん。しょうちゃんのナポリタンマジで美味しいよね。うん、ありがとうございます。うん。うん。お刺身さん食べるわ。うん。いただきます。タバスコもかけよう。あ、タバスコ食べどう美味しい。美味しい。うん。うん、あ、僕もかける。じゃあまあ答えていこうかなと思うんですけどはい、まあ今後ね もあげてあげるから。いいよ。ありがとう。いいよ。今後、どういうふうなことをしていきたいかとか。そうね。そうだね。 まあ僕らの Twitter とかインスタとかを、まあ、見てくれてる方にはちょこっと知ってると思うんですけども、うんうんうん、あるちょっと事務所にお世話になってるんですけどもそうまあそこは別にその YouTube 事務所とかは全然関係ない場所なんですけども、うん、僕がもともと映像のことに関してあのやっていきたいというか今後、うん、裏方というか映像を撮っていきたいっていう意味もあってそれでちょっとお世話になって、一緒にそれをやっていくみたいな感じが、まあ叶いやす かったので、うん、あのそれであのお世話になってるっていう状態で、うん、まあ量は量で普通に今の仕事をしつつ、うん、YouTube も頑張るそうだねって感じで、2人ともそんな感じで YouTube はやめないとして、あの YouTube プラスそういうものをしていくっていうのが僕らのやり方かなと思ってて、で今後まあお店とかはね あの、多分、そのお店に関しては、2018年ぐらいに多分言ってたかなもうなんか最初の頃、ね、最初の頃のやつ言ってたんですけど、うん、まあその後にね、コロナの状態になっちゃって、ほ、うんとそれ。なかなかこの状況だとお店っていうのがね、うん、今からやるっていうのは相当の覚悟じゃなきゃできないと思うし、うん、僕的には正直、その、 だいぶ先の夢ではあるかなと思ってて、それこそまあ、なんていうのかな、余生っていうの。そうね。とかっていうのぐらいに僕は思ってはいるんだけど、りょうちゃんはどうかな。えー、俺もそんな感じかも。なんかすぐにっていう感じでは思ってなくて。そうだね。やっぱね、今のご時世っていうのもあるし、うん、やっぱり出すからにはさ、あの、潰したくないじゃん。うん。もちろん。だからね、しっかり環境が整ってからがいいかなとは思う。そうだね。だからまあ、 すぐの話ではないっていうのが僕らの、あれ。うん。うん。お店に関してはね。お店に関しては。でも、ね、あの、 <laughs> 一応、グッズとかは発売したことあるんで。あのあ去年の。あの、ね、ねクリスマス前だよね。 <laughs> そうだね。だから、うん、まあ、ある意味ネットではお店出してることはあるみたいな。そういう感じ感じですね。そうね。うん、確かに。 <laughs> 確かに。はい。そうだね、言われてみたらね。そうそうそうそう。かなはい。食べまーす。すいません。うん。 今後やっていきたいことっていう話したらさ、うん、なんか翔太も結構いろいろさっき映像の話も言ってたけどそれ以外にもやりたいことを言ってたよね。うん、いっぱいあるんだけど、うん、まああのねまあここで言えることと言えないことが。まだあって自分の中でああ、うん、初の中でね、うん、だから叶えそうな時にまだそれは言うかなって随時ね、うん、うん、なんかちゃんと答えになってるかな大丈夫かな分からん <laughs> あんまり興味あるみんな。なんかにお、なんか濁しすぎるのもね、あれかなと思っちけど。そう,、ねそう、興味あるみんな、この話は、本当に。 <laughs> 大丈夫、本当に。ね、うまーい。うん。幸せ。幸せ。あ、んまちょっとでかいこれ。うん。タバスコマジで美味しい。ひょにょ。というわけで、うん、そんな感じではあるんですけども、うん、まだ今回も、うん 同じぐらい質問が多かったのがもう一つあるんです何よそれがこれですはい <laughs> どう出たの今出たの <laughs> どう思うちょっとねわかんないな。 <laughs> 知らないかあの、引っ越しについてです。あ引っ越しについてね。はいはい。引っ越し、ね、具体的な引っ越しの時期はいつでしょうかっていう コメントがいっぱいあるんですけど。確かにね。まあ、ちゃんと言うとですね、うん、まあ今、それこそコロナの時期なので、なんか必要最低限の行動が一番いいと思ってて、うん、で仕事で動くのはもう仕方ないことなんだけど、うん、それ以外に関してはまあできるだけあの接触をしない方がいいかなとは思ってるので、うん、あのあんまりそういう意味では引っ越しとか大きい 動きは僕はしない方がいいかなと思ってるああなるほどね、うん、だしまあそれって防げるようなことだからさうんうん、うん、だから今のとこ未定になりましたそうねまあ翔ちゃんはそういう理由でって言ってるけど、うん、一回部屋の模様替えをね、うん、あのしましたって前前回どっかで言ったと思うんだけど、うんうん、もうそれで結構住みよくなっちゃってそうなんだようんなんかあれ引っ越さなくてよくねみたいなね、うん、 感じになっちゃったから、うんうんうん案外いろいろ便利すぎてここがそうなんかね、うん、改めてね気づいたよねこの場所の住みやすさ、うん、そうなのそう今後ね、うん、なんかあったら引っ越すかもしれないしいやそれはね全然ある、うんまあ、正直ね、うん、もっと広い部屋に住みたいっていうのはもうずっとあるから、うんうん、だしまあもっともっとあのこういうのが落ち着着いいいたたららねね、落ちやるかなと思ます、 それまでかなうんうんうんですねにそうねほんと便利なのよ今住んでるところはうんひょにょはい、うん、というわけで、はい、このままご飯をね、うん、食べるとして今回はここまでにしようと思います、うんはい、なんかいいね、はい、定期的にこれやるといいかも、ね、質問コーナーうん、うん、面白いじゃんまあそうねうんっていうか感じで、うん、またどうだろうな来月とか このコーナーをしようと思うので、それまでに、あの、新しいことをね、うん、見てる方は考えてもらって。と思います、はい、はい、というわけで今回はここまでにしようと思いますはい、はい、気に入っててください気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いしますインスタ、ツイッター、ティックトックもお願いしますではまたそうそう、はい、最後実はあるんですよ、うん、あのー、ここまで見てくれた方 絶対少量のこと大好きだと思ってるから、俺あ、最後までね。そうそうそう。なるほど。そう、最後に、間違いない。最後に、うん。一番みんな、一番じゃないんだけど、うん。一番さっき言ったもんね。 <laughs> うん。うん。それが、最後、これ。おはい。うん。俺は分かってないけど。何回やるんだよ、これ。だって分かんない。はい。うん。で、この答えは、うん、今年の、うん。 秋に、うん。グッズが発売されます。あ知ってた知らんわ。今知った。今日決まりました。そうなのよ、なんで喜ばない <laughs> 知らなさすぎて。あ、本当キョトンって。あ、えー、はい。今年の、お秋になります。あ、そうなんだ。はい。えー、今日決まりました。 楽しみはいまあ楽しみにしていただければと思います、はい、初めて知りました、ね、よろしくお願いします <laughs> お願いしますえー、何売る <laughs>